Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kita kembali lagi di video reaction Tanpa banyak basa-basi, langsung saja simak video berikut ini ya Motor listrik mirip PCX Dengan harga terjangkau dan pajak murah sekali Ngisi baterai mulai dari 0 sampai full cuma Rp5.000 dengan jarak tempuh 70 sampai 85 km dan ramah lingkungan untuk kesehatan manusia. Pantas saja BBM naik ya. Ya, ini bisa dibilang uh, adalah salah satu strategi marketing ya dan kita uh, sebagai masyarakat terlalu dipaksakan untuk menggunakan atau membeli kendaraan listrik berbasis baterai ya mau tidak mau kita akan terbiasa dan mau ya nantinya ya untuk membeli kendaraan listrik tersebut. Di masa depan kita tidak ada pilihan lagi untuk menentukan pilihan kita sendiri ya. Tapi jika saya pikirkan lebih jauh lagi, kebanyakan masyarakat yang aktif dan menggunakan kendaraannya itu rata-rata bisa lebih dari 85 eh, km termasuk uh, saya pribadi ya dengan aktivitas di lapangan, saya tidak mungkin bisa membatasi uh, radius atau jarak tempuh untuk uh, pulang perginya ya. Dan soal jarak tempuh tidak bisa ditentukan juga ya. Apalagi jika nantinya menggunakan motor listrik, mana mungkin bisa mengimbangi pola kerja uh, saya termasuk masyarakat uh, lainnya yang bisnisnya sama mencari rezeki di lapangan gitu ya. Dan yang kedua eh, kendalanya ialah masih sangat kurang fasilitas umum eh, pengisian daya baterai ya untuk kendaraan listrik tersebut. Dan yang ketiga, ini yang jadi pertanyaan dalam pikiran saya ya. Nanti jika sudah banyak masyarakat membeli kendaraan listrik, terus pemerintah bisa menjamin gak nih eh, tarif listrik hingga nggak naik ya, sampai naik melambung tinggi ya, seperti kasus BBM yang saat ini terjadi ya. Oke, sekian dan terima kasih sudah menyimak video ini aksen selanjutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh